नमस्कार जी सर क्या नाम है आपका मेरा नाम भगत रामपाल दास है और ग्राम रिया बड़ी राजस्थान से हूँ जी सर संत रामपाल जी महाराज के जन्म आने से पहले आप क्या साधना करते थे भक्ति की रुचि बचपन से थी परमात्मा की बहुत तड़प थी और मैं दुर्गा माता जो अष्टभुजा वाली माता है उसके नवरात्रा करता था और उसकी पूजा करता था और विद्यांशु चालीसा और दुर्गेश चालीसा कंटस रूप से करता था क्योंकि मैं पर, उसकी दुर्गा चालीसा नित्य करता था जी और मैंने ऐसी शपथ ले रखी थी क्योंकि मैं माता देवी का दृढ़ भगत था इसलिए मैंने शपथ ले रखी थी कि हे मातेश्वरी माँ मैं नित्य आपका पाठ किया करूँगा और मेरे परिवार में तो किसी प्रकार की कोई कमी मत रखना और मेरे जीवन को संवारो सर उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ हुआ मुझे उनसे कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ थे मैंने मेरे जीवन के तेरह साल खराब किए हैं और तेरह साल में भक्ति बराबर करता रहा क्योंकि उसके आगे का मुझे रास्ता मालूम नहीं था जी सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए परमात्मा की कृपा हुई मेरे ऊपर और मेरे को गुरु बनाने का समय आ गया था मुझे गुरु की तड़प थी और परमात्मा ने ही उनकी कृपा हो गई मेरे ऊपर कि भाई इस बच्चे का टाइम हो गया इसको मैं खेच लूँ मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक एक भगत जी के द्वारा मिली मैंने उसको पढ़ी और पूरी किताब पढ़ने के बाद में फिर मैं रहा नहीं गया क्योंकि मेरे लिए सत्योग आश्रम बरवाड़ा मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं मतलब आंग मिचू और वहां पहुंच जाऊं मुझे इतनी तड़प हो गई थी मतलब मैं पानी नहीं पीऊंगा तो चलेगा खाना नहीं खाऊंगा तो चलेगा पर परमात्मा की शरण में जाना मेरे लिए इस जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई थी मुझे वहां जाना ही जाना था अगर मैं वहां जाके मेरे साथ में कुछ भी होता तो मुझे कोई टेंशन नहीं है बाकी उससे पहले अगर कुछ हो जाता तो मेरा जीवन वैसे ही नरक था और ज्यादा नरक बन जाता फिर एक भगत जी थे उन भगत जी से मैंने बात कर रखी थी और परमात्मा की कृपा यही वो मुझे पूरा परिवार ही हम तो परमात्मा के शरण में चले गए भगत जी के द्वारा और वहां जाकर नामदान लिया परमात्मा से आशीर्वाद लिया और परमात्मा से जैसे आशीर्वाद हुआ परमात्मा के दर्शन किए ये समझो कि कुछ कह नहीं सकता सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं वो मालिक है सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए साहब मैं गिना नहीं सकता आपको इतने लाभ हुए इतने लाभ हुए और होते ही जा रहे हैं परमात्मा बोलते हैं कि जब पूर्ण संत की शरण में चले जाओगे तो आपको इतने लाभ हो गए और ये लाभ तो जब पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने से पहले पहले लोग ये मा, मांगते हैं लाभ क्यों उन्हें ये लाभ ही तो चाहिए और चाहिए क्या पर पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में जाने के बाद में सांसारिक लाभ तो परमात्मा ने बहुत दिया है पर अब वो सांसारिक लाभ की तड़प नहीं है से मैंने बात कर रखी थी और परमात्मा की कृपा ही वो मुझे पूरा परिवार ही हम तो परमात्मा के शरण में चले गए भगत जी के द्वारा और वहां जाकर नामदान लिया परमात्मा से आशीर्वाद लिया और परमात्मा से जैसे आशीर्वाद हुआ परमात्मा के दर्शन किए ये समझो कि कुछ कह नहीं सकता सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं वो मालिक है सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए साहब मैं गिना नहीं सकता आपको इतने लाभ हुए इतने लाभ हुए और होते ही जा रहे हैं परमात्मा बोलते हैं कि जब पूर्ण संत की शरण में चले जाओगे तो आपको इतने लाभ होंगे और ये लाभ तो जब पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने से पहले पहले लोग ये मांगते हैं लाभ क्यों उन्हें ये लाभ ही तो चाहिए और चाहिए क्या पर पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में जाने के बाद में सांसारिक लाभ तो परमात्मा ने बो दिया है पर अब वो सांसारिक लाभ की तड़प नहीं है परमात्मा की तड़प है भक्ति की तड़प है और परमात्मा ने जो रास्ता बताया भक्ति मार्ग की उसकी तड़प है और सतलोक की तड़प परमात्मा की इतनी दया हुई सबसे पहला लाभ तो ये हुआ था कि मैं करीबन 20 साल से बीड़ी सिगरेट दारू वगैरह पीता था और इस समाज से बच के पीता था बीड़ी तो चलो सामने पी लेता था पर दारू सबके सामने नहीं पी सकते थे बड़ी गंदी आदत थी पर परमात्मा की शरण में जाने के बाद में मालिक ने मेरे सर के ऊपर हाथ दिया और वो सभी मेरे अंदर जो विकार थे गंदे विकार थे वो सब चले गए हैं अब दूर दूर तक कहीं पे भी नहीं है बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू मांस मंदिरा ये सब बहुत दूर चले गए हैं इन अगर आज मुझे बीड़ी का धुआं भी आ जाता तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा कहीं सांस निकल जाएगा मुझे ऐसे लगता है कि कोई जानवर सड़ा हुआ पड़ा है ऐसी परमात्मा की अद्भुत कृपा है उसके बाद में भगत जी मेरी घर से भगतमती उसने भी परमात्मा के शरण में नाम ले रखा उसकी एक किडनी थी बड़ी परेशान थी उसका आधा सीना सू जाता था और डॉक्टर ने ये बोल दिया कि भाई आप दवाई लेते रहो बराबर बाकी ये किडनी है और जब तक जी रही है जी रही है बड़ी टेंशन थी क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे थे और बड़ी जबरदस्त तकलीफ थी और नई नई शादी हुई थी और दो पाँच साल ही हुए मेरे साथ में तो इस जिंदगी में अगर इस समय मुझे कोई झटका लगता है कोई कुछ परिवार में कुछ घटना हो जाती है तो फिर परिवार तो वैसे ही नरक है पर माली की दया हुई परमात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया उसकी बीमारी ठीक है इतनी बड़ी फाइल पड़ी है घर के ऊपर पता नहीं कितने डॉक्टरों को डॉक्टर ने स्पेशल बोल दिया कि एमडी डॉक्टर के अलावा तो दिखाया मत कर चाहे कितने भी पैसे लगे पर मुझे उसकी उसका जीवन चाहिए था क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल था तो मालिक ने बड़ी कृपा की उसके शरीर में बूंद बूंद आज उसके शरीर में जितना भी खून है वो सब मालिक की दया है एकदम क्लीन तैयार है कोई भी दख तकलीफ नहीं है वो शरीर में सूजन आ जाती थी वो सब गायब है वो अनपढ़ है कुछ भी नहीं जानती है पर परमात्मा की महिमा वो हर समय गाती रहती है उसके बाद में एक बार हम सत्संग में आ रहे थे उससे पहले घर पे मेरी जो छोटी बच्ची है पांच का सिक्का समझो हमने तो ये सोचा अंदर चला गया वो पर माली की दया हुई जैसे परमात्मा के सामने हाथ जोड़ा मैं घर पे नहीं था भगतमती थी वो सिक्का जमीन पे मिला उसको मेरे को शाम को आया बोला मैंने उसको बोला मूर्ख है तू क्यों टेंशन करती है जब परमात्मा हमारे साथ में है ये तो कुछ भी नहीं है वो तो मरे हुए को जीवन दान दे देते हैं ये तो उनके लिए छोटी सी बातें हैं ये देख रेख सब हमारे को सिर्फ भक्ति का ध्यान रखना है वो देख रेख वो जाने उनका काम जाने तू सांसारिक पहले की तरह टेंशन मत लिया कर उसके बाद के अंदर एक बार हम अजमेर गए थे मोटरसाइकिल आ रही थी परमात्मा का बच्चा है एक आठ नौ साल का है मोटरसाइकिल सामने आ गया अपने मालिक ने रजा बख्शी कहीं पे कोई भी नुकसान नहीं हुआ हम अजमेर हमारे पास में फोन है घर में परमात्मा का एक ही बच्चा है और वो भी मालिक ने बचा लिया एक बार हम सारा ही परिवार गाड़ी में बैठे थे किसी शादी में गए हुए थे वापिस आ रहे थे रात का समय था परमात्मा का जो नित्य नियम है वो मैंने लगा रखा था गाड़ी के ऊपर एक रेडियो के समान है माइक के द्वारा वो नित्य नियम चल रहा था मुझे अचानक नींद आ गई पता नहीं काल का प्रभाव था कुछ कह नहीं सकता नींद आ गई गाड़ी चल रही है गाड़ी रोड से नीचे उतर गई सत्तर सी की स्पीड में चल रही है दोनों बच्चे सो रहे हैं मेरी भगतमती सो रही है परमात्मा की अद्भुत कृपा हुई मेरी एकदम से नींद खुली और मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी को रोड पे लाऊं पर मैं मैं तो ऐसे ही झपटा मारा था पर वो हाथ कब स्टिंग पे गया और कब गाड़ी रोड पे आई हे बंदी छोड़ हे परमात्मा ये समझो हमारी एक्सपायर डेट थी मौत थी हमारे पूरे परिवार की मौत थी हम मरने मरने वाले थे हमारे को कोई बचाने वाला नहीं था सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की और हम बच गए और ये जीवन हमारी भक्ति समझो वहां से उस्ताद है ये परमात्मा ने हमें जीवन दान दे दिया कि लो बच्चों परमात्मा की भक्ति करो और पार हो काल के लोग से उसके बाद के अंदर परमात्मा के बड़े अच्छे अच्छे चमत्कार हुए हैं मालिक तो ऐसे समझो मेरे को कई बार दर्शन दिए अगर ये संसारिक क्योंकि ये संसार परमात्मा की भक्ति करना जानता ही नहीं है आज इनको कुछ बोलूंगा तो ये बोलेंगे पता नहीं क्या बोल रहा है पर मेरे ऊपर जिसकी कृपा हो जो छाव के अंदर है उसको मालूम है कि छाव क्या होती है जो धूप में खड़े हैं उनको क्या मालूम छाव क्या होती है परमात्मा ने मुझे नरक का द्वार दिखाया दस सेकंड के लिए नरक में गया ऐसा नरक ये परमात्मा ये मालिक मुझे मत भेज उसके बाद में मेरे पास मुझे नरक में लेके गए और फिर मैं देख रहा हूँ नरक का नज़ारा इतनी गंदगी थी वहां पर इतनी बदबू आ रही थी कोई सड़ रहा है कोई मर रहा है कोई कुछ ही हो रहा है नहीं तो आगे जा सकता नहीं पीछे जा सकता और नहीं वो खड़ा रह सकता और नहीं वहां नाखून रख सकता ऐसा नरक का हाल था मैं मेरे मुख से बया नहीं कर सकता मेरे को यातनाएं दी गई थी वहां पर बड़ी भयंकर यातनाएं दी गई थी वो यातना झेल के आया हूं मैं जैसे ही उठा पूरा काप रहा था पसीने से पता नहीं कैसे कैसे हो गया था परमात्मा सत्संग में कहते हैं कि बेटा वेद वही होता है पेड़ के अंदर कांटा भगा है और वो कांटा निकाले बगैर उसको बोलेंगे कि ये जूता पहन ले तो वो जूता हाँ। नहीं पहन सकता क्योंकि पहले से उसके बहुत दर्द थे पहले से मैंने बहुत कर्म बिगाड़ रखे थे इसलिए परमात्मा का ये संकेत आगे मृत्यु के बाद में भी मेरे नरक लिखा ही लिखा था मुझे नरक में जाना ही जाना था तो परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा की मेरे को नरक के अंदर लेके गए और वो मेरी योनी टाल दी परमात्मा ने योनी की भरपाई कर दी वो कांटा निकाल दिया और नरक रूपी कांटा लगा था वो निकाल दिया और परमात्मा ने मुझे संकेत भी दे दिया कि देख बेटा अगर सही भक्ति नहीं करेगा तो ये तेरा हाल होने वाला है सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं भक्त समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये कलयुग की बिजली पीढ़ी है और परमात्मा ने शास्त्रों के अंदर ये प्रमाणित कर दिया है कि सदगुरु संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप कबीर साहब के रूप में चोले में इस धरती के ऊपर अभी प्रकट हुए हुए हैं और वो उनकी लीला कर रहे हैं समझदार के लिए इशारा ही काफी है और पूर्ण ब्रह्म है और यही चीज लोगों को खा रही है हमारे परमात्मा जी को बदनाम करने का विशेष तौर से लोगों ने यही हथकंडा अपनाया है कि वो अपने आप को भगवान बोलता है आप उनकी सत्संग सुनो उनकी सत्संग सुनने के बाद में आप खुद विचार कर लोगे खुद डिसीजन ले लोगे किसी से पूछने की या सुनने की बाकी नहीं रहेगी कि मालिक है कौन क्या आज तक किसी ने परमात्मा को देखा है जब आज से पहले भी हमने सुना है कि भाई परमात्मा इंसान का जो रूप है वो परमात्मा का रूप है और जो परमात्मा का ज्ञान है उस उनको सुनने के बाद में आपके ऑटोमेटिक समझ के अंदर आ जाएगा कि ये वास्तव में पूर्ण रूप कबीर साहब है और उनको बदनाम करने की एक षड्यंत्र के तहत मामला चल रहा है वो कुछ दिनों के अंदर ओपन हो जाएगा और आप लोगों के सामने हो जाएगा फिर आप लोग पछताओगे मैं ये बोल रहा हूँ ये मनुष्य जीवन खराब मत करो चले जाओ परमात्मा की शरण में लगे रहो पार हो जाओगे जन्म और मरण से पीछा कर जाएगा आपको मालूम नहीं है कि चौरासी क्या होती है आपको मालूम नहीं है नरक क्या होता है हमें मालूम है हमें यहाँ तक मालूम है कि हमें जब यहाँ से मृत्यु लोग से जब हमारा समय पूरा हो जाएगा तो वो रास्ते आज हमें मालूम है कि हम परमात्मा हमें किस रास्ते से लेके चले जाएंगे क्या आपको मालूम है आपको शायद मालूम नहीं है उसके लिए आपको तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जाना पड़ेगा और उनका ज्ञान सुनना पड़ेगा जी Sergio Sardaluz Antarampal y Mara Senán de Excel.